сегодня утром вдруг услышал я От собора шел колокольный звон Почему же там вдруг ажиотаж? Как же мог, совсем забыл, закрутился я. Ведь это Пасха. Слышь, кулич, если ты веришь, что Христос воскрес. Помните, это Пасха. Победи всех вокруг, сохрани свое яйцо. Ведь это Пасха. Победи, о, молодец, только не сожри его. Ведь это Пасха. Сиркулич, ведь в ответ воистину воскрес. И что же я могу рассказать? Да. Это православный праздник на все пять. Да. И каждый раз, что Христос воскрес. Да. Он пронес с собой тяжелый крест. Поем. Ведь это Пасха. Сверхулич, если ты веришь, что Христос воскрес. Ведь это Пасха. Победи всех вокруг, сохрани свое яйцо. Ведь это Пасха. Победил молодец. Ведь это Пасха. Сишкулич, ведь во тьме воистину воскрес. Пасха. Этот праздник не забудешь ты. Пасха. Исполняет он мечты. Пасха. Этот праздник не забудешь ты. Пасха. Пасху в сердце сохрани. Пасха. Этот праздник не забудешь ты. Пасха. Пасха, исполняют Пасха, он мечты. Пасха, Пасха, Этот праздник не забудешь ты. Пасха, Пасху в сердце сохрани. Ведь это Пасха. Съешь кулич, если ты веришь, что Христос воскрес. Ведь это Пасха. Победи всех вокруг, сохрани свое яйцо. Ведь это Пасха. Победил, молодец, только не сожри его. Ведь это Пасха. Съешь кулич, ведь в ответ твои es